欢迎来到我们的课后对话练习。我们来看第一部分的练习。第一部分的练习是看汉字、读句子。我们来看第一个问题。第一个问题，这是什么呢？答案是懂事的人。 一定懂礼貌、懂事的人，一定懂礼貌。我们来看第二个句子，答案是“礼多人不怪”。礼多人不怪。我们来看第三个句子。 答案是，见到师长要问好。见到师长要问好。我们来看第四个句子。答案是，拿东西给师长要用双手。拿东西给师长要用双手。 我们来看第五个句子，答案是风度也很重要，风度也很重要。接下来我们来看第二部分的练习，第二部分的练习是读句子找正确回答。我们来看第一个问题。 你拿东西怎么没用双手？你拿东西怎么没用双手？答案是 A，那个东西不重，那个东西不重。我们来看下一个问题，下一个问题。 是谁教你的？是谁教你的？答案是 B，我的文化课老师。我的文化课老师，我们来看下一个问题。老师，对吗？ 老师，对吗？答案是 A，对极了，对极了。我们来看下一个问题，您觉得他怎么样？您觉得他怎么样？答案是 A。 他很有礼貌，他很有礼貌。我们来看下一个问题：见到师长要问好，见到师长要问好。答案是第二个。是啊，礼多人不怪。是啊，礼多人不怪。 接下来我们来看第三部分的练习。第三部分的练习是，请选出正确的声调。我们来看第一个句子。第一个句子是：“你拿东西给老师。”你拿东西给老师。答案是第一个。 你拿东西给老师，东西给老师。我们来看第二个句子，这不是重不重的问题，这不是重不重的问题。答案是 B。 这不是重不重的问题，不是重不重。我们来看第三个问题，他很懂礼貌，他很懂礼貌。答案是 A，他很懂礼貌。 很懂礼貌。我们来看第四个问题，他一定懂礼貌。他一定懂礼貌。答案是 A，他一定懂礼貌，一定懂礼貌。我们来看第五个问题。 我们带一点小礼物，我们带一点小礼物。答案是第二个，我们带一点小礼物，一点小礼物。 如果你们喜欢我们的教学影片，欢迎你们帮我们分享、按赞还是订阅。那我们就下一课见喽，拜拜。